B, tô B. Ó, oh, já vai vir meu primeiro MVP agora. então, Porque é meio ficar escondendo pegar, pegar o defuse. Ó, oh, a primeira bala, cadê? Já foi. Puxando B. Uh, esse cara é imortal, menos 82 na Brano. Brando menos 82. Hum. Ai! Ah, não. Um tiro de, de, de P250 mata? Ah, ver se nem aqueci, mano. O cara deu 3 HS de P250. Ai, Jesus, joga jogar CS, moral. Opa. PT é seu, confio. Valeu. Boa! Não, mentira! Ah, não. Meu, não é possível. Meu... Vou pegar o CT. Quer outra? Cabecinha, sanduíche. Esse papo foi pra cá. Tô mirando CT aqui da... do CT. Quer outra? Espera, espera, espera. Ai, não! <laughs> Tava em cima da cabecinha, deve ter caído sanduíche. Ó, mais uma. Uma aqui, uma aqui, ó. Quer outra? vou ter que... Tem que montar o azul, ele fala muito, esse cara. Tá miado, tá miado. A inferno! Parece. 360. Peguei um B. Tô zoando, cara. Você não entende uma brincadeirinha. Cuidado rato aí, tinha B. É, cuidado rato, tinha B. Ele é uma frase errada. Miado. Peguei um. <laughs> Boa. Ponto A, ponto B. B. Ué? o mouse virando. Vou guardar. Safe tá do ladinho. Tá a W Forest. Mouse de desconto não dá não. Eu comecei a do nada. É então, é porque eu tô puxando aí. Aí trava o mouse. <laughs> É o que resta é o desespero. Exatamente. Pô, último round. Tá legal pô, a safe, conversa safe, aí, mas né? Tio! Safe, guardou. Mano, por que vocês me avisam, velho? Vocês bem <laughs> que eu tô distraído aqui. Nice. Bem que eu tô distraído e não aviso. Valeu, Vai time. ter M4 no Pistol TR. <laughs> Não é possível. De Django. Vaso, tá vaso, Django. confia. Ali, ó, ali, tá aí, tá aí. Isso, ali aí, nessa reta. Garante plant, nice. Mas você ganha esse round, te um... Tô. Dá do CT. joga muito. Mira mano. perfeita, você viu? Consegui ganhar o Nossa, destaque, é nice. É feras, mano. Você, venceu na vida. Nossa, mano, eu tô chorando eu de emoção. Não tem como aqui. trocar com o azul, velho. Ele é muito bom. Não tem como, velho. NPC desse moleque. Real. Você tá uma lágrima nos meus olhos. Ah, no MVP trollou. Peguei. Ah, tanto ah, faz, vou morrer. Não. Oh, maravilha! vem Que isso, mano. Nós joga muito. O que foi isso? L. Vem plantar, corre. Corre pra plantar, tá sem tempo. Que round! Nossa, vai rapaz. Esse round eu vou me matar, mano. voltado pra ele. Não, nem ferrando. Ainda bem que o main, é o main clutch. Meu Deus. O que esse cara fez, velho? Que round? Uou! Vem pro clutch, são horríveis! Ah, ganhou destaque sem querer, como assim? Boa, entra, entra, entra. Entra que tem 20 segundos. É, L, peguei. Planta, planta, planta, planta. Tá mercado. A smoke veio no mercado, não? Não, eu acho que esse smoke é minha. Ah, tá. Eu acho, né? Era minha intenção tá em cima da janela. Tá, é mercado. Ai, não. Pega minha W lá. Onde? Tá onde? Aí, tá onde? lá onde? Tá aí embaixo. Que? <laughs> L. Que base. L último, confio. Boa! Ganhamos o jogo! Valeu, guys!